qur'onda shunday bir joyi bor ekanki xomsina fasana degan bir joyi bor xomsina fasana bu degani nima degani bu degani ellik ming yil degan ma'noni beryapti nima u ellik ming yil ellik ming yil shunday bir yil ekanki bu dunyoning ellik ming yili ellik ming yili qiyomat kunining bir kuniga teng bo'ladi ekan ellik ming yilda qancha voqeat bo'lgan bo'lsa qancha odam o'tib ketdi nima bo'ldi ellik ming yilda qancha voqea bo'lgan bo'lsa qiyomat kunida bir bir kun ellik mingga to'g'ri keladi bu ellik ming yilda nima qilamiz bu ellik ming yilda birodarlar namoz o'qimagan bo'lsak shu ulug' boshimizdan o'tayotgan ramazon oyini tutmagan bo'lsak la ilaha illalloh muhammad rasulullohni aytmagan bo'lsak ellik ming yilda shunday bir turamiz shunday bir holatdaki ko'zlarimiz osmonga bitib qoladi ekan ko'zlarimiz ko'zlarimiz osmonga bitib qoladi degani hozir ko'zimiz pastga qarasak ham bo'ladi yonimizga qarasak ham bo'ladi bu tomonga ham qaraymiz osmonga ham qaraymiz to'g'rimizga ham qaraymiz <coughs> qiyomat kunida namoz o'qib ro'za tut namoz o'qimagan ro'za tutmagan la ilaha illallohga itoat qilmagan bandaning ko'zi osmonga bitib qoladi deb yozibdi kitobda bitib qoladi degani shunday qolib ketadi qotib qoladi u pastga ham bo'lmaydi yoniga ham bo'lmaydi oyog'ini ostida o'zining farzandi chaqalog'i turibdi hattoki shunga ham qarashga imkon yo'q qaray olmaydi ekan bu qur'onda kelgan oyat birodarlar ellik ming yil osmonga tikilib ahvolim ne kechar ekan deb o'zining ahvolini o'ylab turar ekan bu kim bu benamoz bero'za bezakot behaj beimon banda iymonli qulchi iymonli qul ana shunday joyda ham o'zini tutib turar ekan ollohim o'zing rahmat qilgin deb og'zidan faqat ollohni zikri bo'lib turar ekan boshqa narsa ayta olmaydi ekan faqat olloh deb tura oladi ekan olloh so'zi tiliga keladi ekan la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasi shunday paytda tiliga kelib tili aylanadi ekan bu dunyoda la ilaha illalloh muhammad rasulullohni aytmagan banda har qancha harakat qilsin yillik ming yil harakat qilsin tili aylanmaydi ekan uni la ilaha illalloh kelmaydi ekan bu dunyoda yodlagan bilan qiyomatda tiliga kelmaydi ekan shu narsa shuning uchun birodarlar shu hozirgi la ilaha illalloh kalimasi bizning din islomda nihoyatda katta o'rin tutgan kalima hattoki dinimizda qirqta farz bor shu qirqta farzning tepasida eng birinchi turadigan narsa birinchisi iymon la ilaha illalloh muhammad rasululloh birinchisi nima uchun birinchisi bu narsa chunki shu birinchi la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasini banda o'ziga odat qilib qalbiga joylagandan keyin qolgan o'ttiz to'qqiztasi o'zidan o'zi bajariladi bu bajarilishida la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasi bajartiradi la ilaha illalloh muhammad rasululloh o'ttiz to'qqizta farzni bajartiradi u buyrug'i bir katta komandir desa bo'ladi mana shu shariati islomiyada farzlarni komandiri shu la ilaha illalloh muhammad rasululloh abu hanifa degan bir ulug' zot o'tdi ana shu zot bir kuni shunday ketayotsa yo'lda ketyapti bir ikkita xotin suhbatlashib turgan edi xotinlardan bittasi bittasiga aytayotganini abu hanifa rahmatulloh alayhi eshitib qoldi nima dedi aytdiki dugona dedi mana shu o'tib ketayotgan odam dedi abu hanifa imom azamni aytyapti o'tib ketayotgan odam bir kechada dedi besh yuz rakat o'qiydi ekan dedi besh yuz rakat namoz o'qiydi ekan dedi o'zi imom azam har kecha uch yuz rakat o'qiydi ekan har kecha har kecha har kecha uch yuz rakat namoz o'qiydi ekan u ayollar aytdiki besh yuz rakat o'qiydi ekan deb bir biriga aytganini imom azam oldida o'tib keta keta eshitib qoldi uyiga bordi imom azam rahmatulloh alayh shu ikkita ayol qiyomat kunida yolg'onchi bo'lib qolmasin deb bundan keyingi hayotida hayotini har kechasi besh yuz rakat namoz o'qir ekan shu ikkita ayol qiyomat kunida yolg'onchi bo'lmasin iymon buni nima bajaryapti buni bajarayotgan narsa birodarlar iymon iymon zaif bo'lganda iymoni sust bo'lganda imom azam indamay o'tib ketaveradi avval o'sha uch yuz rakatini o'qib ketgan bo'lar edi iymon qo'ymadiki shu ikki ayol qiyomat kunida allohni huzurida yolg'onchi bo'lib qolmasin deb besh yuz rakatga cho'zildi yana bir kun ketayotsa ikkita o'g'il bola ko'chani bo'yida o'tiribdi imom azamni ko'rdida bir biriga aytyapti ey oshna dedi mana shu odam dedi har kecha ming rakat namoz o'qiydigan dedi buni imom azam rahmatulloh alayhi eshitib qoldi uyiga bordi xufton namozini o'qib toki bomdod namozigacha ming rakatdan o'zini namozini boshlab yubordi toki umrlarining oxirigacha har kecha ming rakatdan namoz o'qidi xuftonning tahorati bilan bomdodni o'qidi uxlamasdan shunda shogirdi so'ragan ekan ey ustoz dedi buncha namoz o'qiysiz dedi tong otguncha kechalar uyqu yo'q dedi ozroq dam olsangiz bo'lmaymi dedi imom azam nima dedi <laughs> imom azam aytdiki ey shogirdim dedi men agar ming rakat o'qimasam xalqim qiyomat kunida yolg'onchilar safida bo'lib qoladi dedi xalqim qiyomat kunida yolg'onchilar safida bo'lib qolmasin deb har kecha ming rakatda namoz o'qiyman buni nima o'qityapti u qirqta farzni birinchi boshida turgan la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasi o'qityapti birodarlar shuning uchun bundan kelib chiqadigan narsa la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasini hammamiz bilamiz shu yerda hammamiz bilamiz lekin <clears throat> bitta lekini borki <clears throat> vaqti keladi bir ozgina narsaga yolg'onni qo'shib qo'yamiz lap ettirib la ilaha illalloh muhammad rasulullohga yolg'on yopishib qoldi yana nariyoqqa yuramiz yana bir ikkita oshnalarimiz turibdi uni orasiga borib o'tiramizu yana bir gap bo'ldiyu yana yolg'onni qo'shdik la ilaha illalloh muhammad rasululloh kalimasiga yolg'on qo'shilib qoldi Yopishdi. ikki tomondan ham yopishdi. ikki tomondan yopishgandan keyin qiyomatga qiyomat kunida bu aytilingan la ilaha illalloh muhammad rasululloh foyda bermaydigan bir La ilahe illallah bu Allah La ilahe illallah dedik mi? To'g'ri ketishimiz kerak. To'g'ri. Na bu yoqqa, na bu yoqqa. Yolg'on so'zlar sig'maydi. U yopishtirmasligimiz kerak. La ilaha illalloh kalimasi. Shuning uchun ehtiyot bo'linglar. Mehnat bilan, mashaqqat bilan Rossiyalarga borib beton quyib, narsa qilib, dış terib la ilaha illalloh muhammad rasululloh deb qiynalgan holatda namoz o'qiyapsizlar ro'za tutyapsizlar bu namozlarni bu ro'zalarni ollohni huzuriga sog'u salomat qo'limizda olib borishimiz kerak nur taralgan holatda qo'limizda namoz turibdi qo'limizda iymon turibdi qo'limizda la ilaha illalloh muhammad rasululloh turibdi shu narsani nur taralgan holatda ollohni huzuriga mana mening sovg'am deb olib borishimiz kerak agar biz shu narsaga xiyonat qilsak la ilaha illalloh muhammad rasulullohga yolg'on qo'shsak boshqa qilsak narsa qilsak bizning olib borgan la ilaha illalloh muhammad rasululloh allohga olib borgan suhbamiz xudoga kerak bo'lmay qoladi shuning uchun ehtiyot bo'linglar ilohomin parvardigoro avvalambor ulug' oylarda